ночного огня Под огромной луной Темный лес укрывал На зеленой листовой. Я тебя целовал У ночного огня Я тебе подарил Половинку себя было слова Ты не верила мне, но любила меня И я оставил с тобой Половинку себя